thank you سلاقي الاقي حد يا دنيا يحس بيا نفس الاقي حد بجد يخاف عليا نفس الاقي حد يا دنيا يحس بيا نفس الاقي حد بجد يخاف عليا ما يكونش في قلبه غش يسون العيش والملح كنش في وغش غش العيش وجمالها وده مرار الجرح وده طبع الإنسانية وده مرار الجرح وده طبع الإنسانية كان نفسي يا دنيا بجد حد يخاف عليا انا عايش يا دنيا حب كل الناس الاقي الرد خيانه ولا شفت يوم خلاص طول عمري عايش يا دنيا بحب كل الناس الاقي الرد خيانه ولا شفت يوم خلاص مكنش انا اللي طيب ولا عادش حد طيب مكنش انا اللي طيب ولا عادش حد طيب ولا حد من قرايب يداويني من اللي فيا نفسي يا دنيا بجد خدني خد صفحة وخلاص طويلة في ناس قلوبها ماتت بالذنب ما كانش فيها زي ما عمري اللي فاتت صفحة وخلاص طويلة في ناس قلوبها ماتت بالذنب ما كانش فيها والذنب ده كان ذنبي يا ريتني انا اسمي صوري والذنب ده كان ذنبي يا ريتني انا اسمي صغري اتعلمت ناسيه ساعتها كنت الاقي بحالي امسح دموعي